27. 27. Dwadzieścia siedem. В готелі. Прибуття. W hotelu. Przyjazd. Przybycie. W hotelu. Przyjazd, przybycie. У вас є вільна кімната? Mają Państwo wolny pokój? Mają Państwo wolny pokój? Я зарезервував кімнату. Zarezerwowałem, zarezerwowałam pokój. Zarezerwowałem, zarezerwowałam pokój. Моє ім'я Мюллер. Nazywam się Müller. Nazywam się Müller. Мені потрібна окрема кімната. Potrzebny jest mi pokój jednoosobowy. Potrzebny jest mi pokój jednoosobowy. Мені потрібна кімната для двох. Potrzebny mi jest pokój dwuosobowy. Potrzebny mi jest pokój dwuosobowy. Скільки коштує кімната на ніч? Ile kosztuje pokój za jedną dobę? Ile kosztuje pokój za jedną dobę? Я хочу кімнату з ванною. Chciałbym, chciałabym pokój z łazienką. Chciałbym, chciałabym pokój z łazienką. Я хочу кімнату з душем. Chciałbym, chciałabym pokój z prysznicem. Chciałbym, chciałabym pokój z prysznicem. Чи можу я подивитися на кімнату? Czy mogę obejrzeć pokój? Czy mogę obejrzeć pokój? Czy jest tu garaż? Czy jest tutaj garaż? Czy jest tutaj garaż? Czy jest tu safe? Czy jest tutaj safe? Czy jest tutaj safe? Czy jest tu faks? Czy jest tutaj faks? Czy jest tutaj faks? Dobre, ja biorę komnatę. Dobrze, wezmę ten pokój. Dobrze, wezmę ten pokój. Ось ключі. Tu są klucze. Tu są klucze. Ось мій багаж. Tu jest mój bagaż. Tu jest mój bagaż. О котрій годині подається сніданок? O której godzinie jest śniadanie? O której godzinie jest śniadanie? О котрій годині подається обід? O której godzinie jest obiad? O której godzinie jest obiad? О котрій годині подається вечеря? O której godzinie jest kolacja? O której godzinie jest kolacja?